Aku ada satu kawan Dia ni macam aku jugalah Kita dua-dua ni ya, Agak gila pasal Blade ni ya. ha, Minat nak buat Satu hari tu dia bawa Dia punya duku candong Dia suruh aku potong ulu dia Jadi aku ingat ni duku candong dah lah Dia pendek Kalau aku potong Jadilah parang ni parang kontot Jadi aku cakap okey lah no problem aku boleh buatkan ha? jadi aku pun keluarkan lah. aku punya ni apa namanya Dremel ni Nasib baik aku ada as part of the Dremel tool ni the speed clip cutting tools dengan dia punya mandrel uh, senanglah buat kerja untuk potong-potong besi ke kayu ke dan pasangnya pun bukanlah susah sangat eh, semua satu set datang dengan uh, apa ni uh, Dremel 4000 uh, ha, lepas tu lepas semuanya dah test mesin dah on kan uh, jadi aku pun buatlah apa persiapan yang tertentu rasakan macam mana aku akan potong dia sebelum aku alas bilah ni ke atas papan kayu kan right? lepas tu barulah aku boleh mulakan kerja-kerja memotong hulu parang. Untuk menjaga dia punya heat rate, jadi aku tak rosakkan uh, harta pusaka kawan aku ni. Dan aku pun siapkanlah satu baldi air. Dan aku tak akan tekan dia mesin ni sampai dia panas uh, melecur. Jadi aku buat sikit-sikit lepas tu aku rendamkan dalam air celumkan dia sikit ha? jadi taklah dia menjadi kepanasan ha, inilah cara dia nak jaga member punya harta kan jadi kita tak mau heat treat yang dibuat oleh bidor untuk parang ni terganggu ataupun rosak Okay, jadi daripada gambar awak boleh tengok betapa mudahnya kita untuk memotong besi ini uh, jenis besi ini menggunakan uh, Dremel tool uh, Dremel cutting tools ni tak susah lah kerja ni kita buat ni pun dalam satu hari petang hari alright kat luar tengah hujan jadi bila kita potong ni taklah dia bising-bising sangat mengganggu jiran sebelah maklumlah kita dulu duduk dalam flat kan ha, jadi dah lepas tu lepas saya potong ulu bilah parang ni saya pun bersihkanlah kan ujung dia grindkanlah sikit kasih cantik kan ha, jadi bila kita hantar balik pada kawan kita ha, dia pun dah akan happy lah ha, itulah cerita ha, satu petang tu saya buatkan kawan saya kerja memotong parang <laughs> memotong parang ya. Uh, Okey, salam hormat dan terima kasih. Jumpa lagi di YouTube yang akan datang.